terlalu malu untuk dilupakan kalau kita memang tak saling cinta takkan terjadi di antara kita Boleh masih bersama kami di Seriman Jalanan belum <clears throat> Kamu ada cintaku berlebihan Cemburuku tak beralasan oh. Aku tak akan bisa Aku yang bisa bilang Bila kau pergi Meninggalkanku ya. Maafkan aku sayang Belum ah, tipis Aku takut Ayoknya sama ya gue ada ada ke dia nanti nanti dia yang sampaikan gue sekarang yang bisa lagi ini gue di konser kau berhingga oke oke iya, iya. ya nanti tunjukin video menemani perjalanan jangan lupa juga kami juga semoga perjalanan kamu berlangsung Bye.